me voy a matar a ti, mi último güey. Cada vez que yo iba cayendo, me voy a matar a ti, mi último güey. Y me voy a matar.